Katsoin, että se osu. Käytä. On vähän ilkeä. Mulla jalka aina ottaa vähän damage. Hyvän näkös tälleen lähikuva. Quality content. Nattu menee! Mikä hyppy? Ei, menit sinne. 是了。